bojone wae kerja kur serabutan ngono kok iso ya. Gaji ya sepira wae. Kok iso tuku motor? Oh iya gek mau ki aku weruh to. Montore ki gek plastike jek tememplek. Digawone ndine ndi? Lah yo apa ya ra isin ngono lho. Ning ngejoke jek enek plastike. Nek aku ngono isin tenan. Jebul koyo ngono ya. Lah bubu. sing golek duit sing lenang sing ke duwite sing wedok lah kok malah sing mumet tanggane